大家好，我是徐宗师。我我要说的是，呃，一个一个故事，嗯，有一天，嗯，要不要我算数字后我算数字给你听，一二三四五六七八九十，十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十，二一，二二，二三，二四，二五，二六，二七，二八，二九，三十，三一，三二，三三，三四，三五，三六，三七，三八。 三九，四十四十一，四一四二四三四四四五四六四七四八四九五十五十一五十二五十三五十四五十五五十六五十七五十八五十九，嗯，六十六十一六十二六十三六十四六十五六十六六十七六十八六十九，嗯，九嗯六七十七十一七十二七十三七十四七十五七十六七十七。 七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九，一百，我数完了，谢谢。